百円団の手からメイリンを救出することができましたしかし怒りに燃える黒煙団は宗家村に襲いかかってきます果たして珍味は宗家村を守りきることができるでしょうか宗家村を うしかないんだぞ俺たち3人がいるんじゃから大船に乗ったつもりでなラオチュンミうんロア殺されるんだ俺たちどうせ黒煙団の連中にかなうわけがないんだ何言ってんのよあんたは 帰国 村の者どもよく聞け俺様は黒煙団の同行だ昨べお前たちに可愛い弟龍飛を倒されたお前たちは皆殺しだ行け トを倒したのはだ叩殺してやる僕だしゃよそねえしゃ この村から手を引いてもいいぞどうだジミーさん僕行きます行くことはないこれは奴らの罠だこのまま続けても怪我人が増えるだけですいいチャンスですしかしそりゃ一人で戦ってくれるって言うならそれに越したことないよローアンそうだよなみんなうん あんたたちもういっぺん言ってみなさいよあまあまあ珍味姉ちゃん心配いらないよ僕行ってくる珍味どうせ逃げも隠れもできないんだそれなら真正面から戦いを挑んでやるさ いい度胸だ僕が勝ったら村人には手を出さないっていうのは本当だな約束するあれは黒煙団の首領残儀だ残儀かかってくるがいい れくらいどうってことないもんね <laughs> もしかしてこれが校舎機動権 見ただの月のように見えるけど衝撃が体の中で反射をして内臓をめちゃくちゃにしてしまう憲法なんだジミージミージミー <laughs> やめとけおい ともならないじゃないかスイカなら俺だって割れるわ小僧村の連中に伝えろ 今日のところは生かしといてやるとなだが今夜一晩だ明日の朝また来るその時は約束通り一人残らず皆殺しだ <laughs> あの小僧は一晩もがき苦しむその姿をたっぷり村人どもに見せてやろうじゃないか <laughs> 恐怖に怯えきった奴らを踏み潰すのは面白いぞ <laughs> ついておる苦しむぞコニアはジミどうしたというんじゃ俺たちもう戦わないよ何奴らに歯向かえばジミみたいに苦しむのがオチだ奴らと戦うなんて土台間違いなんだおい ロアン何よなんじゃこ男ロアンを責めないでやってくださいえあいつはもともとこの村の男じゃないんですロアンの生まれた村は黒煙団に戦いを挑んで皆殺しにあったんですまだ小さかったロアンだけがなんとか生き残って。 大きな傷が残ってしまったんですそうだったんですかじゃが村の人が戦わないっちゅうことは俺たちだけかたったの3人万事休す べたら村の食料なくなっちゃうよほっといてくれどうせ俺は明日には死ぬかもしれないんじゃ好きなだけ食ってやるんじゃそうか殺されちゃうかもしれないんだ私たち龍海さんに愛の告白しとけばよかった 名前はランあのいやありがとうこの花のために死ぬか しなければでもこんな体で珍味見てみ雨だれが何十年もかかってこんな穴を作ってしまう、う憲法は自然から学ぶ点が多い それもまた同じじゃと言いますと雨だれは踏み石の一点に垂れるから穴を開けられるのじゃつまり力を一点に集中しているということじゃ力を一点に集中見ておれわあ指一本でこんなこともできるんじゃほほほほほ 力を一点に集中せよか残儀に対抗するとすればこれで行くしかない の指先を鍛えることだけだうわっ とう朝が来ちゃった宗家村ももはやこれまでか待ってください珍味まだ寝てなきゃダメじゃないのザギは僕が倒しますその体じゃ無理だいえ倒してみせます珍味 しろふふいいだろうお前の頭は昨日のスイカのようにしてやる来いほほ死ぬ覚悟ができたのか校舎機動圏を破る方法はただ一つ 肩のあたりに腕の動きを封じるツボがある狙いはその2箇所だ行くぞ小僧 珍味は一体何をやったんじゃ腕の動きを止める裏振動のツボを狙ったんだザンギはもう両手を使えないはずだ放射機動権はもう使えないこのザンギ様をなめるんじゃねえ危ないところだったがツボは外れているぞ失敗か放射機動権を使え 牛鬼！我这里。 様がやられた兄貴も俺に続けもう動けないもうチミ一人で戦わせやしない俺も戦う おーいみんな珍味の頑張りを無駄にするなおいやれっちまえ残らず皆殺しださん し悟空武器を捨てそれとも大臨時憲法一門がお相手いたそうかだ大臨時憲法さあ武器を捨てい 姉ちゃん珍味は残業を破りさらにみんなと協力して見事宗家村を守りきることができました大きな困難を克服して成長した珍味に次は一体どんな試練が待っているのでしょうか